Sarvana kita lihat ya ini suasananya ya kita hampir sampai nih di istananya kita lihat sekitarnya ya oh, iya. Ya, sekarang kita sudah sampai di gereja Saint Basil ya. Kita lihat uh, pandangan belakangnya, ya ini dalamnya gereja Saint Basil ya Wah, ini katanya enak nih es krimnya. Cuma ngantrinya, ya ampun. Oh,